sowó lẹ̀ bàbá mi ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ mo mọ̀ ó yẹ kí n fún yín lówó bọ̀ kò sowó lẹ̀ ni mo mọ̀ ẹjọ́ bàbá mi ẹjọ́ ẹjọ́ your car is tinted and you are telling me ẹjọ ẹjọ ẹjọ na that ẹjọ ẹjọ ah, baba mi if everybody na ejo ejo for day two how oh, to ọ̀nà kò sówó lẹ̀ ni baba eh? baba ṣé tí n bá ṣe baba ṣé tí n bá ṣe transfer báyìí sì ṣe máa gba transfer. fèkì ló fẹ́ ṣe yẹn. alámi ilé ìṣubú mọ́ máa yẹ ṣe. ìjẹ̀wá ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ lọ fún mi cash tó bá cash bá wọ́n